Dici cinque volte li vuoi quei kiwi veloce. C'è Ceduzzo quanto costa allora, il tuo... Li vuoi quei qui, li vuoi quei... Allora. Li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi. Vaffanculo! Li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, dai puttini! Ah? No, capito. <laughs> Li vuoi quei